Kámo. Tohle přišlo vždycky strašně úžasný. Přesně, ty vole. Kámo, proč už vlastně dneska nejsou ninjové? Protože je to píčovina, co by tady taky dneska dělali. No to co dřív? A co tady dělali dřív? Skákali po střechách a mlátili lidi? Třeba kdyby ještě v dnešní době měl nějaký super schopnosti, víš co? <laughs> Kámo, ty seš fakt kokot. Hmm. Hej, co je? Kurva. Ty vole, jsi v pohodě, dobrý? Ty vole, nepůjdem radši ven? No okej. Okay. Já si jenom dojdu pro boty. OK, já taky. Já už je mám. Nenecháme už toho. Tak fajn, teď můžeme skončit. Jo. Ty vole, proto je.